Som uns jonquis de l'energia i fem el que calgui per aconseguir-la. El 70% de l'energia prové de fora de les nostres fronteres i des de 1980, cada any, n'augmentem un 2,5% al nostre consum. Ens enganyem amb el discurs de la sostenibilitat, que quan vulguem deixarem aquesta droga, però en el fons sabeu que cada dia en necessitem més i en som més dependents. Fem grans catarsis i teràpies de grup i cada vegada tornem a prometre a tort i a dret que ho deixarem estar, que aquest cop sí tot canviarà, que aquesta és la darrera ratlla, l'últim xut. Però després de cada penediment col·lectiu, els nostres compromisos valen tant com una xeringa usada. Anem on sigui a buscar la nostra energia i li comprem a qui calgui, hem creat terribles camells, dictadors que violen sistemàticament els drets humans, que exterminen pobles originaris, que destrueixen el medi ambient. Hem donat forma a règims que no respecten la igualtat entre homes i dones, que persegueixen, empresonen i assassinen els seus opositors polítics, que prohibeixen els mínims drets laborals i destrueixen la salut de la seva població. Alimentem oligarquies corruptes que s'enriqueixen cada dia més robant els recursos naturals de desenes de països de l'Àfrica, Amèrica i l'Àsia – fent-se més poderoses cada dia. Països que produeixen la nostra energia però que no l'asseguren a la seva gent, que veu com s'escapa cap a casa nostra a través de canonades, cables, camions i vaixells. No ens importa res que tot això passi, perquè no sabem viure sense energia abundant i barata. Només ens importa el nostre demà i no veiem més enllà de l'endemà. La nostra política exterior i la dels nostres còmplices està al servei d'aquest objectiu, assegurar en tot moment el seu subministrament, sense mirar si contribuïm a la desestabilització econòmica, social o política arreu del món. Si teniu energia, som amics vostres. L'amor? No. Continuarem fent la guerra, com sempre. Sabies que hem profanat el Yasuní, a l'Equador, la reserva biològica amb més biodiversitat del planeta, per tenir l'equivalent a 11 dies més de petroli al món? Sabies que cada cop que cuines el teu gas ve d'Algèria, on hi perviu un règim semidictatorial des de la seva independència, responsable de la radicalització islamista al Magrib? Sabies que cada cop que fas benzina dones suport a les violacions i vexacions que pateix la població ogoni al delta del Níger pel règim de Nigèria? Sabies que la major part del carbó que consumeixes és sense el consentiment de la població Wayú a la Guajira colombiana? Sabies que l'urani de Vandellós està darrere de la guerra a Mali? Ara ja ho saps. Hi ha, a més, tota una elit econòmico-política que, com els traficants, viu gràcies a la nostra addicció. Els guanys milionaris d'aquest sistema greixen les portes giratòries i les maquinàries dels partits polítics, com abans ho van fer amb la dictadura de Franco. Tot estava i està lligat i ben lligat – Res ha canviat al cap i a la fi. La transició política mai s'acabarà si no hi ha una veritable transició energètica. Penseu-hi. Som de debò una Smart City o un país respectuós amb el medi ambient, que lluita contra l'escalfament global, que defensa els drets i les llibertats dels pobles, que lluita contra les dictadures, que es trenca la cara contra les desigualtats? Més aviat no, només els fulletons i els publi reportatges. Era el que calia dir i escriure-hi per a que centenars de creuers, milers d'avions, milions de turistes arribin fins aquí a fer turisme. El nostre sistema econòmic tampoc podria existir sense aquest engranatge energètic i sembla que no volem construir un altre de diferent. Tot està per fer i tot és possible. Podem i devem canviar el nostre sistema energètic, autoorganitzant-nos per produir i distribuir l'energia que necessitem, coneixent i cuidant el nostre consum, exigint canviar la nostra política exterior per a que no estigui al servei d'aquest inacceptable sistema, consumint i transformant la nostra economia per a que cada cop en sigui menys dependent. Deixem de capar energia. Desenganxem-nos d'aquesta droga. Connectem-nos a un altre món, o el que tenim s'apagarà.